Yo Friends, hier wie versprochen das Lesson-Video zum Vocal Workout. Hi, I thought today we work on a couple of things, okay? Uh, ja, erhältlich auf sämtlichen uh, Streaming-Plattformen. Es sind acht Übungen, uh, die es in sich haben und wir wollen jetzt die acht Übungen mal durchgehen, damit ihr die äh, Übung auch 100% korrekt ausführt und ja, das meiste aus diesem Workout rausholen könnt. Wir fangen an mit der ersten Übung. S geht eigentlich genau so. Ähm, das ist dafür da, die Arten, die, die Stütze ähm, oder den Luftstrom kontrolliert nach oben zu geben. Äh, vielen Sängern passiert, <sighs> dass sie irgendwie komplett die Luft ausatmen und vor allen Dingen in den hohen Tönen, <sighs> dann verlieren sie die Luft, haben keinen Support, keine Stütze und können auch keine hohen Töne singen. Und dafür ist diese Übung da. Wichtig bei der Übung ist natürlich auch, wie man einatmet. Also atmet schön tief ein ja, schaut, dass bei der Einatmung nicht die äh, Schultern nach oben gehen, okay? Ähm, ihr könnt eine Nase nochmal zuhalten und einatmen, dann atmet ihr automatisch ganz tief. Der Bauch sollte rauskommen, aber übertreibt diese Bewegung nicht. Ähm, was noch rauskommen sollte, sind hier die Flanken. Wenn wir jetzt einatmen, seht ihr das richtig, dass es komplett auseinander geht. Auch hier die Flanken hier unten in dem Bereich, der Bauch, hinten die Lenden, also alles weitet sich quasi. Ihr macht Platz für die Lungen zum Einatmen. So, jetzt kommt die eigentliche Übung und zwar auf einem stimmlosen versucht ihr gleichmäßig den Ton 20 Sekunden lang zu halten. Und so weiter und so fort. Ähm, schaut dabei, dass es nicht so klingt. Ja, es kann am Anfang sein, deswegen wiederholt die Übung. 20 Sekunden ist auch für Anfänger, sage ich jetzt mal, das erste Ziel. Fortgeschrittene müssten eigentlich schon so um die 30 bis 40 Sekunden machen und die Bros können, ja, um die 60 Sekunden den Ton so halten. Wir gehen weiter zu Übung Nummer 2. Ist auch wieder eine Atemübung beziehungsweise eine Stützübung. Wichtig ist ähm, auch da wieder den, den, den Atemstrom gleichmäßig nach oben zu schicken. Auf eine Five-Tone-Scale. Ähm, schaut, dass ihr nicht zu viel Luft verliert. Was kann man eigentlich noch falsch machen bei der Übung? Ja, wieder falsch einatmen. Das führt zu Rachenverspannung, das wollen wir auch nicht. Also Schultern nicht nach oben ziehen, hier schön locker bleiben. Alles schön anspannen. Ah, was ich noch sagen kann, ist, dass ihr den Solarplexus hier, da wo die Rippen zusammengehen, das ist der Solarplexus. Okay, dass der so lange wie möglich auch nach draußen, äh, draußen bleibt und nur, äh, also das ist jetzt der Solarplexus und das ist der untere, Bauchna äh, untere Bauch am Bauchnabel. Das soll so funktionieren. Solarplexus, untere Bauch. Und das ist Stütze. Sprich, den Solarplexus, der arbeitet leicht nach vorne, während der untere Bauch sich einzieht. Aber niemals so. Das machen viele gerne beim hohen Ton. And, ah! dann schicken sie die ganze Luft nach oben, und da wackelt der Ton und die Stimmbänder haben Probleme, die Luft auszugleichen, und äh, ja, werden auseinandergepresst. Oh, yeah, ähm, von daher schaut, dass ihr eine schöne, äh, kontinuierliche Bewegung machen. Okay, weiter geht's mit Übung Nummer 3, das ist eine Twang-Übung. Nee, nee, nee, nee, nee. Anfang könnt ihr ja diesen, diesen Twang äh, äh, äh, äh, ein bisschen übertreiben. Ihr könnt ja mal ein weinendes Baby nachmachen. Und da findet ihr eigentlich relativ schnell den Twang. Es gibt ja zwei Arten von Twang. Ja, wir singen eigentlich, also es gibt eigentlich nur einen Twang, aber man sagt, der ähm, notwendige Twang, den wir brauchen, um zu singen, um, beziehungsweise für einen gesunden Gesangston. Und es gibt den, den ausgeprägten Twang. Das heißt, äh, äh, äh, diesen extrem übertriebenen Twang. <laughs> Da könnt ihr wenn ihr Anfänger seid, vielleicht ein bisschen mehr Twang reinkleiden. Es geht hier nicht um die Schönheit, wie singt man, sondern dadurch den Twang zu finden und den auch dann irgendwie ein bisschen steuern zu können. Das heißt, am Anfang könnt ihr die Übung, ist auch eine Five-Tone-Scale, extrem mit Twang singen. Nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee. Und äh, hinten raus könnt ihr dann ein bisschen Twang wegnehmen. Nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee. Und in den Höhen, wenn ihr merkt, nee, nee, nee, nee, es wird schwierig, da könnt ihr wieder ein bisschen Twang reinbringen dann. Also, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee. Testet es einfach ein bisschen aus, spielt ein bisschen mit dem Twang rum, schaut, wie viel ihr braucht, dass ihr in den Ton trotzdem ja schön und klar singen könnt. Weiter geht's mit der nächsten Übung, Bla, ist Übung Nummer 4. Ähm, das ist eine Übung für den ja, lockeren Kiefer, sag ich jetzt mal. Bla, bla, bla. Da ist wichtig, den Kiefer locker zu lassen, bla bla bla bla bla. Die Zunge auch arbeiten lassen, la la la la la, bla bla bla bla bla. Also macht nicht sowas wie bla bla bla bla bla bla. Den Kiefer anspannen oder nach vorne schieben, bla bla bla bla bla. Er hat mir im letzten Video, jemand darf nie nach vorne schieben, den Kiefer, sonst verspannt man. Also, oh, zurück damit. Weiter geht's mit Übung Nummer 5. Hu, hu, hu. Das ist eine falsette Übung. Okay, äh, und zwar ist es ein hauchiger Kopfstimmensound. Hu, hu, hu. Das ist eine, eine, ein Dreiklang runter. Hu, hu, hu. Es muss auch noch nicht so voll klingen, es kann auch eher leise sein. Hu, hu. Seht ihr so, wenn es so ganz leicht kommt, ähm, das ist am Anfang vollkommen okay. Die Lautstärke bildet sich automatisch mit der Zeit. Es geht darum, dann die Stimmen auch zum Schließen zu bringen und äh, das ergibt dann auch Lautstärke. Äh, von daher entspannt bleiben, nie zu hektisch werden, nie zu viel Druck. Ganz wichtig, ganz wichtig bei der Übung, habe ich fast vergessen. Nicht zu viel Luft nach oben schicken. Deswegen die Stützübung vorher. Also wirklich die Luft zurückhalten. Also nicht sowas probieren, okay? Ganz wichtig. Äh, Übung Nummer 6. Nine nani ne, nu. Ah, die liebe ich, die Übung ist eine coole ja, Stimmsitzübung. Durch das N ist der Ton schön vorne. Wir haben Nasenraum, Mundraum am Start. Ähm, wir haben die verschiedenen Vokale mit I, E, A, Achtung, E, U, nicht O, U, dass wir dann quasi das E und das U gut mixen äh, und ähm, ja, nicht den hohen Vokal E hier singen, E, ich übertreibe jetzt, E und den dunklen Vokal U, U, E, U, nicht sowas haben. Das ergibt so eine Unruhe und deswegen ähm, ist es da das N, ist da das N davor, damit wir diesen ausgeglichenen Sound haben. Ähm, eine Five-Tone-Scale ni Nine, nane, nu. Und dann gehen wir nur mit dem U nach unten. Ne? Denkt an die Stütze. U. Da lassen wir dann diesen Konsonanten weg, das N und gehen auf U runter. Okay, weiter geht's mit Übung Nummer 7. Bub, bub, bub. Ähm, das ist so eine Compression-Mix-Voice-Übung. Sprich, wir schließen die Stimmbänder mit dem. B, b, b, b ekelhaft. Dadurch habt ihr einen volleren Sound in der Stimme. Wenn ihr jetzt versucht hochzusingen und dann zu viel Luft nach oben schickt, ähm, ist diese Übung eigentlich perfekt, äh, um dagegen anzugehen, indem man schön die Luft zurückhält. Ja, so als hätte man irgendwie ein bisschen Bauchschmerzen. Oh Mama, mir geht's nicht so gut. Ja, und dieser Sound, dann noch mit einem etwas abgedumpften Kehlkopf. Auch da wichtig, ihr habt es gerade gesehen, immer schön einatmen vorher. Und damit kommt ihr auch ein bisschen höher. Wir gehen auch ein bisschen höher, wir gehen in die Mixed Voice rein, noch zwei, drei Töne in die Mixed Voice und dann wieder zurück. Ich will keine Schokolade. Ähm, Übung Nummer 8. Mmh auf einer ganzen Oktave. Also die, äh, die Skala ist schon ein bisschen schwieriger, weil wir weil wir wirklich nach oben gehen und wieder runter und die ganze Oktave haben. Da neigt man dann gerne zu zu so einem Bruch. Ähm, ich sage immer zu so einem Q-Sound Um das zu umgehen, ähm, müssen wir einfach ein bisschen mehr twang. Mm, das hält, äh, hält dann wieder die Stimmbänder zusammen. Mm, hier oben schön leicht ansingen. Mm, hier ist der Ton nicht. Sondern eine Besonderheit haben wir noch bei der Übung und zwar tun wir da die Zunge ein bisschen rausstrecken. Hm? Ja, muss nicht extrem rausgestreckt werden. Okay, jetzt habe ich ein bisschen höher gesungen, als ich eigentlich wollte, aber Habt es gemerkt, oben, oh, es wackelt, es wackelt, hab ein bisschen mehr Twang reingesetzt, äh, damit die Stimme, äh, nicht, äh, die Stimme nicht auseinandergehen. Hat ein bisschen gewackelt, ich hätte nochmal ein bisschen mehr stützen sollen, mehr Stützenergie. Schon wieder das Licht aus. Dann gehen die Lichter aus. Also Zunge raus, weswegen machen wir die Zunge raus, hm, um einfach ein bisschen mehr Platz im Mundraum zu haben und Zungenverspannung zu umgehen. Also viele ähm, haben das Problem, dass sie das hinteren Zungenbein zu sehr anspannen. Mm, und dann spannt sich auch jeder Schluckmuskel an. What's so amazing that keeps us stargazing? Mm, vor allem bei hohen Tönen und das ähm, blockiert dann und man kann nicht mehr leicht, sauber, schön hohe Töne singen. Deswegen mm, machen wir die Zunge raus dabei und dadurch umgehen wir, dass sie irgendwie hinten verspannt. Hm, wir haben mehr Raum im, im Mund, äh, mehr Platz im Mundraum. Also für die Frauen ist es eigentlich ganz gut, die Übung, die ja, dazu neigen, eher mit der Kopfstimme zu singen. Ähm, dafür ist die ganz gut, um, um in dem Mix zu bleiben. Ja, das war's schon. Das waren die acht Übungen. Von den Tonhöhen ist alles noch entspannt. Ähm, wie gesagt, hinten raus wird es dann ein bisschen höher. Macht dieses Workout erstmal wirklich jeden Tag, jeden Tag, lasst keinen Tag aus. Es dauert zehn Minuten, die kann sich wirklich jeder nehmen. Ich wünsche euch einen schönen Abend und äh, viel Spaß mit dem Workout, euer JP. Okay. Come on. Okay. We'll end here. And I hope you have a very good week ahead of you. Work hard, play hard, and rest hard, okay? Lots of fun. Have a good week ahead. See you next week. Bye.